هذه أقوى دعوة مستجابة راح تشوفها بحياتك دعوة أشبه بالآر بي جي هذا شخص لو دعا عليك يوم من الأيام اعلم من روحك ستفارق الحياة خلال ثواني انا ما خلاني احتار الا سرعه استجابه الدعوه، الدعوه سريعه جدا، شلون اقول لك يعني ممكن اسرع من نت 5 G زين. هذا اوريكم الفيديو والظاهر انكم تحسبوني جالس اطقطق لكن بوريكم سرعته وبحط لكم ايضا عداد للثواني عشان يساعدكم امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو اسرع دعوة مستجابة بالتالي جعلها حادث كذا إيه، بوف يلعن امك صفره يلعب امك بسم الله طبعا زي ما انتم شايفين حتى ثانية ما كملت الدعوة ثانية ما كملت تقدرون ترجعون تتأكدون بس يا رب انه ما يدعي علي اني خذيت مقطعه ونشرته والله لي دخل المتابعين هم اللي مسوي لي منشن اسكت يا أخي. اسكت اسكت اسكت سايكو سايكو ناو ناو ناو السلام عليكم الله يسعد اوقاتكم كل خير اليوم مقطعنا عبارة عن فيديوهات غريبة على فيديوهات جن بالعربي فيديوهات مخيفة شكرا لكل شخص يسوي لي mention بال TikTok على هذه المقاطع انا ترى كل ما علي اني اخذ هذه المقاطع وانزلهن لكم كل هذه المقاطع من اختيار المتابعين او فئة منهم اللي يسوون لي mention. الله يعطيهم الف عافية وبس ال like وال dislike كلهم ما لهم فايدة بس ال like لا تنسى تشترك عندي اذا كنت ضيف جديد وتحب كل شيء جديد انا بيبسي وخلونا مع الفيديو ثاني فيديو هذا الفيديو جديد تقريبا هذه السالفه ما لها اسبوع او اقل من اسبوع صار هذا الحدث بمحافظه مزاحميه قريب من مدينه الرياض طبعا هذا شخص جالس يطير طيران مظلي ومعروف ان الطيران المظلي يعتبر مهاره وله متطلبات مثل ما يكون عندك امراض وزن معين يبي له مهاره وممارسه طبعا هو جالس يطير بمزاحميه ومجمعين الناس حوله فجاه بدون اي سابق انذار طاح ومعروف ان طيحه الطيران المظلي غالبا تنتهي باشياء ماساويه الطيران المظلي اشبه تسلق الجبال اي خط خطا الله يرحمه خلينا نشوف الفيديو مع بعض طيب خلينا نشوف الفيديو من زاويه اخرى طح طح طح طح طح طح اوه طبعا سقوطه كان مفاجئ واتمنى ان شاء الله ان ما جت في اصابات او نتمنى بعد ان شاء الله انه حي كان سقوطه غريب جدا واكيد انه ما راح يطير طيران مظلي الا هو متمكن منه ولكن شوفوا وش السبب اللي خلاه يطيح دوبر قاعد يا راعي الطياره دح مني طال عمرك انا والله اني انا ورعيتي متعدينك في العين اعطانا اياها بس بحملنا بحملنا طال عمرك طبعا اللي ما فهم السالفه ان هذولا اثنين كانوا جالسين جالسين يراعون للرجال وهو يطير كانوا يتحدون انهم راح يعطونه عين الظاهر يحسبون روح الرجال لعبه وعطوه عين وطاح الرجال شوفوا سبحان الله والحين جايين يطلبون الحل دبرك هذا يا راعي الطياره الله يهديهم ويهدينا والرجال اللي طاح الى حد الان ما ندري وش صار عليه لكن ان شاء الله انه قري اذكاره وسلم والله درس غريب يعلمك انك لا تطلع من بيتك الا وانت قاري اذكارك ثالث فيديو وممكن هذا أكثر فيديو اليوم راح تشوفونه يفضخ القلب طبعا يقال هذا الفيديو أن باكستاني ماسك جني أو جنية والغريب أن نفس الباكستاني هذا جالس يراعي ثوبه أو يراعي الملابس وعليهن دم وكأنه يهدد الجني أو الجنية كأنه بيضربه أو ما أدري جالس يسوي والغريب أن عائلة الباكستاني أو كأنهم أهل الباكستاني هذا جالسين يراعون من بعيد فيديو غريب وما له تفسير شوفوا الفيديو أجانا मेरे बखी पई है और कपड़े चेक करो मेरे अरे पड़ी पिछा होते भाई पिछा होते और नहीं नहीं कुछ नहीं होता पिछा होते पिछा ये शायद हैगी की शायद पता ही लगे ना ये तो नहीं पता है नहीं किसी मौलवी सदो यार ये काम खराब हो गया मेरा खून खून वगी जाता है एम्बुलेंस सदाओ यार तेरे थोड़ा दूर रहो तुम पासे रहो ना ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਦਾਓ ਯਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਓ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਛੱਡ बे आराम ना काम ना बैनी के मारा तेरे में हाँ बे आराम ना बे आराम ना طبعا برايكم وش هذا اجلس بحالله تحيرت يا اخي يقول هذا تمثيل لكن ما ادري حركه هذا الجني والجنيه يا اخي غريبه ما احسها حركه انسان ابدا يعني حتى الانسان لو يبي يمثل كذا احس انه مستحيل يقدر يمثل كذا شيء بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من مرعب الله يكفينا الشر اكتبوا لي بالتعليقات تحليلاتكم والله في ناس ما شاء الله عندي من المشتركين تحليلاتهم جدا تعجبن يفسرون الاشياء بشكل منطقي سبحان الله ترى انا مثلكم جالس اشوف هذا المقطع ومستغرب مثلكم بالضبط رابع فيديو وهذه انا متاكد انك ممكن اقوى عين راح تشوفه بحياتك هذا الفيديو مصور بالعراق لشخصين واحد جالس يصور واحد هو سبب الجريمه جالس يتحداه ويقول اتحداك تعطي هذه اللمبه عين والله يا عيال ولا اقولها مبالغه فجر اللمبه تفجير ابيكم تمسكون قلوبكم وتشوفون الفيديو اتحداك اذا طفيت هذا القلوب هذا القلوب دخيل إيه. العباس مو قلوب مع الزكارة العين حق ولكن صراحة أنا ما أدري ممكن يكون الفيديو تمثيل أو مزيف لكن على اللي نشوفه بعيوننا شيء مرعب وأنا غالبا المقاطع العربية للأمانة صدقة للأمانة عينه أشبه بطلقات سلاح خامس واخر فيديو وللامانه هذا من ارعب الفيديوهات اللي شفتها هذا الفيديو تقريبا قديم عام 2019 الموقف صار الريان الاحمر مجرم جيمز تخيلوا وهو طالع الساعه 12 بالليل رايح للبر يبي يقص قصه شاف موقف قدام عيونه ما هو طبيعي هذا الموقف شاف واحد مر من قدامه والمشكله بر وخلا يعني ما فيه احد شوفوا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان دخلنا بر لكن ما ادري ما ادري وين اوقف يسار ولا يمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله ايش هذا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ادمي ريان هذا ادمي ريان هذا ادمي هذا ادمي ما عليك بسم الله الرحمن الرحيم وبس اهنيك اذا وصلتي لهذه الدقيقه اهنيك انك تمتلك قلب قوي هذا كان مقطعنا واكتبوا لي بالتعليقات ايش تبون الفيديو القادم بس شكرا لك على المشاهده ومع السلامه